Hope, entertainment. እውነት ነው ስሰጥሽ ልቤን አሳለፌ ቅርም አላለኝም በፍቅርሽ መክነፌ ግን እንዳልመኘሽ ልቤን የከፈለው ሌላ ጭንቀት አለ ለሰው የማልገልጸው ለወዳጁ ያደላ አንቺን መክነፌ ግን እንዳልመኘሽ ልቤን የከፈለው ሌላ ጭንቀት አለ ለሰው የማልገልጸው ተሸንፍ ያለው ተሸነፌ ተሸነፍ ያለው ተሸነፌ ልቤን ሰጥሆች አሳልፌ ፍቅርሽ ብቻ